哇哦！哇哦！哇哦！哇哦！嗯，哇哦！Okay，Youtuber，oh my god，random Youtuber，random Youtuber 真真真掂 random，oh my god，唔知唔知乜水 y y l o 你 check 卡先。 Oh my god，佢唔叻。h g o 超刺激，OK。 Oh my god. Free bedrock, you know. Oh my god, free bet. <laughs> uh... Again, again. Okay, g g 哇，十幾萬嘅喎。Oh my god. as expected. Oh my god, cross team, ink, ink, ink, not cross team, cross map, oh my god. Oh my god. Blue also. Um, um, um. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That fast. What the heck? <coughs> Okay, Nice is very good. How? You know, dành INC here. Oh my god. Free final. Oh my god. Green INC. Oh my god. 完全係咧，就係佢入邊。Oh my god！豬豬， <laughs> 家先見到。Oh my god！ 人見到我，人見到我，人見到我，人見到我。 <laughs> 我嘅。OK，接接。水可唔可以炸咗佢？ Oh my god. What the f- Oh my god. 一杠，你叫吗？ What is this? Is that legend? Đây tất cả họ 唉，真系个心都嚟一嚟。得，nice。 나이스 <laughs> Seven kills, oh my god Go go go go go go go！

下一場就升叻啦噃，我我冇諗過，我竟然可以 cap 到呢一個 moment。我又成早掉咗掉出嚟。 爭少少佢，so sad。 我竟然 cap 到呢个 moment。Oh my god！唔系死咧，真系冇事。都话噶啦， 睇嚟佢都明不保嘅，切切。

<laughs> 你唔觉你一两滴血都打赢我吗？试下，哇！Oh my god！Oh my god！ Oh my god! <laughs> oh my god. Okay.